तुमचं नाव आणि व्यवसाय माझं नाव आहे किरण सूर्यवंशी मी प्रॉपर्टीज मध्ये डील करतो सुधीर सरांसोबत तुमची कधी ओळख झाली माझी पाच वर्षापूर्वी सुधीर सरांबरोबर ओळख झाली आणि त्यांच्या कोणकोणत्या सर्व्हिसेस तुम्ही घेतल्या आणि काय बदल झाला तुमच्या जीवनात त्यांच्याकडनं मी माझा लोगो डिझाईन करून घेतला एस असोसिएट्स या नावाने आणि मला त्याचा भयंकर म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीमध्ये उपयोग झाला माझ्या मार्केटिंगमध्ये आणि त्यांच्या सानिध्यात त्यांच्या सजेशनप्रमाणे जे जे त्यांनी सांगितलं त्या पद्धतीत मी करून आता सॅटिस्फाईड धंदा मी घेत आहे किती वर्षापूर्वी लोगो चेंज केला आपण आपण केला एक तीन वर्षापूर्वी लोगो चेंज केलेला आहे कशा पद्धतीने म्हणजे फरक जाणवला तुम्हाला की काय एक्झॅक्टली फरक जाणवला त्याची ग्रोथ डे बाय डे चांगली होत चाललेली आहे ॲडव्हर्टिजमेंट चांगली होत चाललेली आहे आणि लोक माझ्या सर्व्हिसशी खूप सॅटिस्फाईड आहेत आणि लोगो इम्प्रेसिव्ह असल्यामुळे लोक आवर्जून त्याचा लाभ घेतात सर्व्हिसचा बाकी तुमचं काय अनुभव जे तुम्हाला शेअर इच्छा हां माझा शेअर शेअरिंग करावं असं वाटतं की सुधीर सरांनी मला माझ्या साईनमध्ये एक जबरदस्त फरक सांगितला की ज्याच्यामुळे माझ्या धंद्यामधली ट्रान्सपरन्सी डेव्हलप झाली आणि जी रिक्वायर्ड आहे सगळ्या पब्लिकला जे कोण तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत त्यांना ट्रान्सपरन्सी लागती तर सई बदलल्यामुळे खूप फरक झालेला आहे तुमचं रिकमेंडेशन सरांसाठी भरपूर रिकमेंडेशन आहे तुम्ही जे ते सांगतील त्या पद्धतीत तुम्ही केलं तर खूप चांगले तुम्हाला रिझल्ट्स जास्त नाही एक तीन ते चार महिन्यामध्ये मिळायला सुरुवात होऊन जातात तुम्हाला आणि व्यक्तिमत्वाविषयी तुमचं काय म्हणणं एकदम छान व्यक्तिमत्व आहे एकदम ओपन व्यक्तिमत्व आहे आणि ट्रान्सपरंट आहे मुख्यतः